мельница, я не побоюсь этого слова, единственная в России, если не в мире, а, которая является современницей Пушкина, допустим, да, современницей Лермонтова. Она видела а, революцию, она видела Первую мировую войну, она видела несколько, а, как менялись цари. И эта мельница сейчас здесь перед нами, и со вчерашнего дня ее сердце вновь бьется. Здесь предполагается э, создание э, подворий э, традиционных русских промыслов. Ткача, кузнеца, бортника, шорника и так далее. Здесь предполагается строительство гостиницы и коттеджей. Предполагается строительство часовни